تو جہاں تک نعیم اختر کا تعلق ہے یہ انہوں نے یہ سرکولر نکالا ہے خصوصاً آری ٹیز e کے لیے تو اس کے لیے میں اس کو کنڈیمن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے ریشنلائز کیا ہے اس نے ڈسکرمنیٹ کیا ہے آر ای ٹیز کو جنرل آئین ٹیچر سے جو جنرل لائن ٹیچرس ہے یا اس میں اور ایک کمیونٹی بھی آتی ہے ایف اے ٹیچرس ان میں بھی بیک ڈور انٹریز ہوئے ایس ایس آر بھی جو ہے وزاد خود ایک بورڈ ہے اس میں بھی بیک انٹریز ہوتی ہے اس میں بھی کرپشن کرپشن ہے ہاں بتائیے ہو بھی سکتی ہے کچھ فیک بھی ہو سکتی ہے ان کو باہر نکال باہر کرو پہلے ان کی ان کی ڈاکومنٹ ان کی سرٹیفکیٹ چیک کرا اپوائنٹ ہونے سے پہلے ان کے ڈاکومنٹ ان کی اچھی چیز اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ٹیچرس جو ٹیچنگ میں کام کر رہے ہیں ان ویل کوالیفائڈ اور اچھے ہوں ٹیکنیکلی ایکسپرٹ ہوں تاکہ ہمارا جو ہے ایجوکیشن سسٹم رائٹ ٹریک پہ آ جائے میں میر یاسین جموں کشمیر کے ضلع بارہ ملا سے کشمیر اندھیڑ کے لیے